ਖੰਬੋ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 뮤직 ਦੀ ਬੇਵਾਨਾ ਪਾਲਦੇ ਕੋਫੇ ਵਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ